Ei, ah, ah. Beat de gay, beat de gay. E eu não sei, e eu não sei. Assim, ó. Eu não sei num aprendizado, mas cê tá errado. É nem meu mano, cês é fudir lascar. E quem diria que agora tu é te matando? E eu tô improvisando. E quem diria, nem meu mano, que eu tô fera. Então por favor, não absterá Ei, cê tá obliterando Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh Tá ligando, né, mamãe? E rimando agora é tipo flow do Luan Santana Oh, então vem mamar na minha banana Ei, ei, banana Na minha mangueira Eu sei, eu sei, eu sei Que a tua mãe tá solteira Ela tá solteira na moral, pesando 5 gramas. Ixi, cuidar, fenomenal. E quem diria, né, meu mano, que o filho dela é um nerdola. Se veste de emo, leva paga pra escola. vai chupar minha bola. Oh, oh, oh, oh, oh. Nesse flow eu sou ridículo, eu sou ridículo. Oh, oh, oh. Te matando, eu sou bonito, eu sou bonito. Então não para, por favor, né? Que rimando agora não se estresse tua mãe. A putadinha internet. Agora falo, é só de um meu mal, é que fica mal, é do filho do estado. É do bem de quem é do bem de que não me ilumina, não faz bem. Tudo bem lindo, oh my it? tudo bem down Velho, essa puta acha que é foda. Hoje eu vi ela sentada na rola. Velho, eu queria ser feliz. Mas não consegui ser, não. Porque ontem eu vi um viado dando o seu bundão. Velho, aquilo me traumatizou. Porque era filho da minha amiga. Seu nome era. Cracrudinha. cracudinha. Thank you.